За сайн байцгаана уу. Сахаа уртцгааж байна уу. Таад картн. За далшаа оронгууд юу болохгүй наа юу лээ. Сүлжээ болохгүй байна. Нааша жоохон захруу гарч ижээ сүлжээ болж байна. Сүлжээ хагаа ийцсан байна аа. За бас залуучуудынхаа үзэл бодлыг бас сонсоод дэмжээд бас энд хүрэлцэн ирж хурж ирлээ. За манай залуучууд бол аль түрүү ирсээ. Тэгээд энэ лайв их нилээ үзлээ болохгүй байна. За залуучуудын үзэл бодлоо хэлж байна. Э, маш зөв юм ярьж түрээсийн байр. За тэгээ нийгмийн даатгалын шимтгэл янз бүрийн зүйлийг л ярьж байна. За татгшаа уг нь татвар руу би орж нилээн байлаа тэгээд шууд харилцаа ихс үнэхээр болохгүй байна. Дотор нэг сүлжээ хаачаад байна. За. За За тэг янз бүрийн юм одоо өөртөө ирж чадахгүй байж худлаад гэж утасны цаанаас янз бүрийн бичлэгээ ойлгох хэрэгтэй шүү зарим нэг нөхдүүд нь. За таны цаад үүл зүрхэн хэлбэртэй харагдана нөө. Аа за. За үрдэн хүрх баха залуучууд байна. Сая ерөнхий сайд гарч иж үг хэлсэн гэж тэрийг сонссон бай ерөөс яриа сонсдохгүй байгаа сая харин том апптууд техник гаргаж ирж одоо энэ яриа нэлээ аваа сонсогдож эхэлж байна шүү. За одоо зарим нэг нь одоо өчтөр ирэхгүй яасан юм аасаа за тэгээд за би бол нам босгоо гэдгээ бас бол хэлмээр байна оо надад тэр айлч нам нь ямар ч хамаа байхгүй. За тэгээд мэдээж өчтөр бол мэдээж одоо өвс өвсөө зарах гэж амхандаа хөдөө явлаа тэгээд шөндөө ирлээ тэгээд өнөөдөр энэ цуглаан дээр хүрэлцэн ирлээ сайхан аварч байна аа. За залуучуудын үзэл бодлыг бас сонсоод энд байж байна. За би одоо энд бас э, ирээд нэлээд удаж байна. Ням доржийг огцруулах гинэ. За одоо мань митэн одоо тэгээд огцруулцдаг бол <laughs> тий. Тэгээ би ямар уус төрж хүн биш. Тий. За энд одоо шууд харилцааны дотор нь орж залуучууд дундаа орж хийх гэсэн боловч яг сүлжээ унаад байна шүү. Та бүхэн бас зөвөр ойлгоорой. Урагшаа. За мэдээ залуучууд урагшаа. Би одоо 90 1996 онд аа яг ингэж агсч байсан. Яг тэр үеийг санагдуулсан байна. Аа нөгөө юу лээ? Аа нөгөө төлөв сургалтын төлбөр нэмээд бас их гисэн болсон юм аа. Тэгээд одоо би бол одоо тэр залуу нэгдүгээр курсын оюутан байсан. Авс барьцсан хамгийн түрүүнд би явж байсан мэдээж одоо За зайл зайл. За хамаагүй хамаагүй хамаагүй одоо тэгээд уцсны цаанаас ингэж зарим нэг нь одоо ингэж манайха зарим нь өөрөөс уцсаар бүх ажиллаа хийдэг хүмүүсийг дандаа шүүмжилдэг болсон юм хүмүүс маш их олон болжээ. За одоо энэ отхон төвсгий залуу анх одоо энийг бас уриалсан. За тэгээд энэ залуу одоо ийм олон залуучуудыг цуглуулсан байна. Залуучууд үнэхээр одоо бас ингэж болохон байгаад одоо тийм биз одоо ингэж олоолаа цугласан байж шүү дээ нэг хоёр хүн зугалсан бол бас за одоо иймээ тиймээ гэсэн Тэгэд үнэхээр л одоо бүгд одоо десэрсэн байж шүү дээ. Тэгтээ одоо энэ тайван жагсаад гэдэг нь хамгийн чухал юм шүү. Энд одоо янз бүрийн нөхдүүд орж ирээд улсаа энэ гөгччүүд орж зарг уусан хүмүүс одонцгой хийж байна. Дундуур нь орж салгах гэж үзлээ. Оо чи юу лээ код зааж гар энэ бас. Адлыг сүлжээ болж сүлжээгээрээ сайн хийх гээд байна шүү. За. Мэдээ зөв их орондоо эзэн байж эрхчлөөтэй эрүүл нийгэмд залуучууд сэрлээ уухаа. За уухаа залуучуудаа дэмжлэгөө явах бай. Монгол ардын намшуудад дарга дагаж дайлж гэн чаавас та чаавас та энэ зодом ловсоос би хизээж ямар дарга дагаж үгүй. За хэл гүг архины нөгөө би юг архины градусыг багасхийг л тавьчих тэр багасгахаар яатсан гол нь. Тэгээ багасгаад үстэй тийм мэддээ. Би ямар тэр намыг дэмжээрэ тэрийг ингэрэ гэж яасан биш. Архийг градусыг багасгах гэсэн чинь залуучууд нь аа За би одоо камераа өгөөд дотгошоо бүгдээрээ цуг орцгоо сүлжээ онцгуулуу гэж бодоод байна залуучууд л үнхээр нэр цуглжээ цуглж цуглж цуглж. За залуучууд үзэл бодлоо хэлээрээ би тэрийг бас ингээд өөрийнхөө шууд харилцаанаар бас түгэж өгөө гэж бодож байна шүү. Аа. Хайста залуучууд байна шүү дээ. За би залуучууд очиё. За сайн байцгаана уу өнөр. За сайн байна. За сайхан хаварцгааж гинөө. За би бас залуучуудыгаа дэмжиж үзэл бодлын бас сонсоод явж байна. Оюутнууд уу? Бидний өнөөдөр ажилласаа чөлөө аваад. Аа за. Тэгээд хийж байгаа. Ааха. Тэгээд ер нь бол жил 2 жилийн өмнө бол жил сараар шүү. Өсрөөр өсөж байгаа. Тэгээд бүгрэг бол ер нь цаас авчлаа шүү дээ. Яг зөв. Яг амьдралаа суглаагаар шийдүүлмөр байна. Яг үнэ одоо хүүхдээ цэцэрлэг сургуульд оруулах гэж бас эвгүй жишөө. Тийм ээ. Хиний яг одоо охин минь нэгдүгээр ангид орох чинь хаа нөхөө мэдхгүй л явна. Бас суглаад орох орно доо. За юу гинэ? Авсан цалин минь хүнсэндээ өрөхгүй байна. Ажлаа хий. За. Заахын залуучуудыгаа үзэл бодлыг сонирхоо сонсоод тэгээ явж байна. Дандаа юм залуучууд байна шүү дээ. Гоё байна уу тий? Залуучууд үнэхээр тесэрж байна. Залуучууд нэлдээ сурцсан байна. Тийм байл болж. За ингээд ингээ. Аа ирцэл ингээл Зөв гол руу норж лайв хийж болохгүй. Тий сүлжээ унаад байна. Тэгээ залуучуудынхаа үдэл бодлыг бас сонсоод гоё байгаас тий. Гоё байд. Үнэхээр яг залуучууд байна уу? Тийм байна. Би бас сонирхоод ирсэн маш яг л өөрсдөө сая тэр оюутан залуугийн хэлж байгаа үг бол үнэхээр яг оргиороо байна шүү дээ. Аа. Тий оюутан нэг дөрдөг үсэн нэг оюутан хүүхд ярьж байгаа. Аа. Маш гоё юм ярьж байгаа. Зүгээр л гоё ингийн юм ярьж байгаа. Аа. Зарим нь болохоор уус төрчих гээд байх юм уу? Үгүй энэ л уус төрч. Ямар ч хэрэггүй залуучууд өөртөөхөө одоо ийм нэгдлэр энэ чи одоо тайван жагсаалыг хийж яхад зарим нэг одоо настай арх уусан зарим нэг хүмүүс бас холингорд болох гэж орж ирж байна шүү. Одоо үний өсөлт бол үнэхээр аймаар байгаа. Тэрийг бол хаач хэл. Энэ ковид гэж хүүрээс болж нэрээ бас нэр дэлхийн нийтээр яга. Дээрээс нь манайх хөөрөглөөр нэр үн барлж байна ажиллаад байдаг, ажиллаад байдаг, амьдлаад байдаг. За бас Монгол хувцастайгаа гоё явж сайн байцгаана өө. За. За, Батуран болго. За. За, зарим нэг бүрдүүд нь уцны цаанаас солиорч ийна ирэхгүй байж уцны цаанаас та солиорно хэвээр. Яста хувцаж өгч юм биш, хувцаж өгч юм дөө, дайлж өгч юм өөртөө ирэхгүй. Тэгэл уцруу нороод харахаараа дандаа ямар ч зураггүй нэг нохооны зураг тавьчихсан, нэг үхэрний зураг тавьчихсан, нэг цэцэгний зураг тавьчихсанд хүмүүс байгаад байна да. За яг дотошоо орчихоор болохгүй шүү. Сүлжээ унаад шүү. Дотор сүлжээ унаад шүү тий. Харин унаад. Жишээ ойртохоор унаад л. Харин ойртохоор сүлжээ унаад. Тэгээд ойрч чадахгүй л байгаад байна. Сайн байна уу? Харин тий. За юу юм? Төрийн төлөө огтон боож залуусаа цагаан зэр шүү. Хүүхдүүд суглаа биш. Баярлаа. Гоё байна. За Ажлын манай ажлын багууд чай. Хи хэмнэ. За. Аятайхан Үч Монгол Монгол юу гэрэлэр өчтө харуулаач Монгол үч гэрэлэр. За аятайхан амьдрчих юмсан да их орондоо. За ерөө лацаахаа сайхан болох байх оо бүгдээрээ Монголд амьдарх боломжийг бүрдүүл гэж байна. За. За хөвсгөл аймаг мөн айд залуус талбайдаа цуглаж байна. Аа за. Ямар ч хийх зүйл мэдгүй бол айн зүгээр арилга авдаг. За одоо түр жишээ бид нар солонгос руу явж ажиллахыг хүсдэгтэй бие зүрх хүсдэг. Тэр цалин өдрөө яагаад хэмжээ? Тэр бидний Асас. Дээрээс тав. Аа бацгаано. За. За 50 жигсаанд үнэн сайхан 50 болж байна. Тэгээд би өглөө мэдээгээр харсан залуучуудыг бас барьж хорьсон сураг байсан. Өшийн юу яагаад байна? Ингээд яг ийшээ явах гэхээр сүлжээ нунаад ийшээ гацаад байна шүү. За сайн байцгаана уу? За. Сайн байна уу? За сайн байцгаана уу? Тимээ дуугаа дуулаад таны дуунд орсон өмнөц чинь одоо зөндөө юм хийдэг Аа баярлаа амжилт хүсье. Скватер татвар одоо л нэгс ястай. Сүүлийн 2 хоног үнэхээр л эзэнтэй байна да. Одоо цаадны ял за за тэгвэл одоо амьдлаг авсан хүмүүсийг амьдлаг авдаг хүмүүс бүгд За та бүхэндээ хэлгээд оцгошоо. Яг ингээд оронгууд сүлжээ унчаад байна. Тэгээд нөгөө залуучууд маань болохоор энэ дотор байгаад байна одоо. Тэгээд яг дотошоо оронгуусаа шүлжээ унаад л. За. За тэгээд битийн уцруу залгаарай тамина. За тий. За тэгээд залуучуудынхаа үзэл бодлыг сонсож энэ тайван жагсаалт хүрэлцэн ирж бас дуу хоолойгоо үрдэндэг 40 минут боллоо. Түрүү дотроос энэ дотроос шууд харилцаа гэж нэлээ үзлээ болохгүй байна. За тэгээд бас сая залуучууд гэж ерөнхий сайд гарч иж үг хэлсэн гинэ. Тэгээд 7 хоногийн дотор одоо шийдээд бүх одоо мэдээллийг одоо бас хэлж хүмүүст хэлэх болно гэсэн гээд энэ залуучууд ярьж байна. За за за тэгээд таах бас залуучуудынхаа одоо өөр энэ нам улс төрөлмөд ямар ч хамаагүй шүү. Ванда нүүдийг л гаргаад өгөөрэй гэж лайв хийгээд байсан чинь маш чигсэн юм уу? Ванда шаачийн цэндээ мэдээ юм яста. Мэдээж тэгдэггүй яах юм бэ? Би дүүгээ дэмжлэггүй яд юм. Миний төрсөн дүүгийн нөхөр тий одоо энэ энэ садата садата эргүү хүүрнүүдтэй заримтай юм ярмааргүй байна. За За залуучууд энэ дээрээс нэг микрофон дээр үг бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байна. За. За биемийн өөр газарт байгаа сэтгэлэн талбай дээр шүү. За урдаг бүхийнхэн. За хүрээ дээрээ одоо залуучууд. Аа сайн байцгаана уу? Сайн. Тэг хүчтэй ойрлоо чи үү гэж чимээг аяахан ганцаархнаа ойрлцчих юм. <laughs> яг энэ талбайгаас наан сүлжээ бариад дотор бол өрөөсөө ингээ байхгүй болчихно. За энэ бэ зиндэ гэж нэг аль намын ямар солиотой нөхөр нь орж ирээд ингээ солиороод байгаа. Долоо уулын цагуур далд ормоор нөхөр байна да. За одоо хэрэлдэхгүй аа хэрэлдэхгүй. Ер нь тайван жагсаал дээр хэрэлдэхгүй шүү. Сайхан очоо бодоог гэлч тэгэл болоо. За өөст. Асуулаа байна нэр. Залуучууд мундаг байна аа мундаг байна. Төрөө чи зайлаа чи. Зарим манайхад нэр ингэ зарим ингэ одоо урлаг спортын ирээчээ ирэхээр одоо энэ эсхий газар нохоо хэрэггүй хий одоо мэдгүй яах. Одоо зүгээр буйнаараа болгээ тэгээд ирч чадаагүй уцсны цаанаас буцаж мөөрөх нэг нь мөөрж идэг. Тий. Жага сайхан блоклоо та нарыг. Хол байгаараа зохиулж өгөх хиндэ зохиулах бай тээ. Монгол их орондоо байна. За, сайн байцгаана уу? За. За. За өчтөр бөхчүүд байна одоо тэгээд барилцсан. Тэгээд ирэх байлгүй дээ. Цагдаа ярихаа болоо. Дуудаж яриач цагдаа ч гэсэн хүн шүү дээ. Тэгдгүй яах вэ дээ үдэж. За. Залуучууд үнэхээр мундаг байна. Зас энэ бас зарим өөр янз бүрийн улс төрийн янз бүрийн бодлоготой нөхдөлүүд энэгээр ирж янз бүрийн юм бас яаж ах шиг байна. Худлаа арих уу энд өөмэн самуу өөмүүлж ах шиг байна. Залуучууд бол үнэхээр бас тайван жагсаалыг үл хийж тайван хийж байна. Одоо тэр зохион байгуулагч тэр нөгөө хэмлээ отхон тогос залуу бас зүрх бас хилжээлээ. Бүгдээрээ гол нь тайван байх ёстой шүү. Янз бүрийн ийм өндөө тохиолдолд одоо бас одоо автваа гэж хэлж илээ. Маш зүв байлээ залуучууд бас. a maszkát, cuk, cukko, ha a harda egy